apa surah tulis ni? Ah, uh, di office baru. Ingat kami selalu. sama bertugas di tempat baru sama Maju Jaya. Happy selalu dari Sisi. Selamat Maju Jaya di tempat baru daripada Win. Thanks for everything. All the best dari Puan Salina. Cik Nam wishing you well on your next adventure. We are going to miss you. Thank you. Siapa lagi satu ni? Okay, Ruh tak nampak dah tulisan hang ni. Ya? Sama Maju Jaya. Unboxing lah. Dia duduk beli kiri mana? Buka ni, buka ni. Buka. Buka, buka, buka. buka, buka. I heard about Chanel. Hmm. Jangan. Sini, bagi aku nama. Mana nak tengok kau ni? Dia dah buka. Woo! Itu orang ni baru lah kat kotak.